الخمس ملاذات السرية للضرائب في سويسرا أين تدفع ضرائب أقل كابوتو وشركاه يقدم الكانتونات الخمس التي تشهد أدنى معدلات ضرائب مع عرض لخصائصها تداعبك الفكرة أن تنتقل للسكن في سويسرا إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تعرف أين تدفع ضرائب أقل أقدم لكم أفضل خمس مقاطعات حيث توفر معظم الضرائب Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com We fight for your money. نهاركم سعيد SwissBankingLawyers.com مع كابوتو إنزو يتحدث هنا أنا أساعد العملاء من جميع أنحاء العالم على الانتقال إلى سويسرا وتوفير كبير فيما يخص الضرائب ما هي المقاطعة الأكثر جاذبية للتوطين دون عقبات؟ كانتون تسوك هو واحد من أدنى الكانتونات في معدلات الضرائب وهذا بالنسبة للأفراد والشركات وقد تشكلت منظومة دولية بالفعل منذ سنوات عديدة وهي تنمو أكثر فأكثر وقد استقرت كل الشركات الكبرى لتجارة السلع في كانتون تسوك المزيج الجذاب من الأحكام الضريبية والامتيازات الضريبية توفر التدفق المستمر للشركات العالمية المدارس الدولية الخاصة هناك جيدة جدا وهناك العيادات الخاصة الشهيرة وقربها من زيورخ والسلطات المتعاونة ذات اللغات المتعددة تجعل تسوك جذابة للغاية حتى للأفراد العاديين عادة يجب أن يكون الأجانب على دراية باللغة المحلية إذا أمكنك أن تبرهن على وجود دخل خاضع للضريبة على الأقل 500 ألف فرنك سويسري سنويا فهذا يشكل مصلحة مالية بالغة وهذا يعني أن كانتون تسوك يبدو سخيا ويغض البصر عن مهارتك اللغوية ليس فقط كانتون تسوك ولكن أيضا تيسن شفيتس، نيدفالدن فالدن مرنون جدا في حالة وجود مصلحة مالية كبيرة هذه الكنتونات الخمس تعمل بذكاء اقتصادي مستقبلي وبدلا من استقطاب سكان يعرفون اللغة تماما فإنهم يفضلون الغني الشغوف بالاستثمار وهذا يخلق وظائف جديدة والنمو الاقتصادي وارتفاع في مستوى المعيشة وفي الوقت نفسه خفض العبء الضريبي للسكان المحليين بأكملهم and higher standard of living. At the same time, the tax burden is reduced for the whole local population. إذا انتقلت إلى سويسرا يجب أن تنظر في الكانتونات الخمسة التالية على وجه التحديد سوق، لوتسان، نيدفالدن، شبيتس وتسن لسوء الحظ فإن زيوريخ وبازل وجنيف يسلكون طريقا آخر ألغت هذه الكانتونات الثلاثة امتيازات الضرائب لضرائب المبلغ الإجمالي وبهذا خلقت حواجز للأجانب الأغنياء في برلمانات الكانتونات تسبب المعارضون للضرائب الإجمالية في هذا الإلغاء لا أحد يعلم إلى متى ستبقى الضرائب الإجمالية في هذه الكنتونات المختارة مهمتي هي إقناع سلطات الهجرة أنها تمثل مصلحة مالية كبيرة للكانتون مهمتي هي إقناع سلطات الهجرة أنها تمثل مصلحة مالية كبيرة للكانتون وبالإضافة إلى ذلك فأنا أتفاوض مع سلطات الكانتونات من أجل حكم ضريبي أفضل لك إذا كنت قد قررت سلوك أبسط الطرق إلى سويسرا وأقلها من الناحية الضريبية فارفع سماعة الهاتف واتصل بي فارفع سماعة الهاتف واتصل بي 0041 44 212 سنحلل معا أي الكانتونات أنسب وفقا لاحتياجاتك أنا أضمن لك أنك ستحصل على تصريح B المرغوب فيه بسهولة خلال شهرين وتوفر ضرائب على نطاق واسع كن غنيا وابق غنيا أتمنى لكم يوما جميلا Have a wonderful day.